Buenos días. Aquí no se puede cazar, eh? 100 metros desde los pueblos, así que Se eh, fan... tú non podes gravar. Se, vou, podo gravar no, o que eu queira. Non, podes gravar, aí. Chama a Guardia Civil. Por chama, chama, civil, chama a Guardia Civil que eu gravo o que queira. Outra cousa é o que faga con il. Onde vas, como rubul? Eh, vou para Monte Pedoya, ah, eh, a huecade, a huecade que non quero que me diades un tiro, eh. Ah, está gordo. Veña, veña. Veña, veña, a miña nai respete, se fai o favor, eh. A miña nai respete, ah. De acordo? Oí o que lle dixen. A miña nai respétea. Non a volvo a mencionar. Parta de burrico, parte, parte tuyo burro. Veña, ahuecando daqui, eh? non se pode estar aquí ca caza, nin cos cas, nin cos escopetas. estamos parados. Bueno, pois pues veña, veña. A carretera non, pero aquí non está desde visita. Si, que que facer? para casa. Si, home, si. Sí. Eu, aiches. É. Bueno. No, no, vaite. Non, non me vou, como vou ir? Como me vou ir? Vos non podedes estar aquí cazando, tío. Estamos cazando. Era que estades, viñestes de visita. Vimos cazar, pero sí. aquí. Bueno, pois pues ah. quero ver o pondides, home. Bueno. No, se, se, se levantarían os pais, yo sabes que... Sí, pois pues pai non se pode ir. Hai que estar a 100 metros dos pueblos. Vai que dar o burro como unha patada, me cago en Dios. O burro non dá patadas coa cabeza. No, no, o animal sempre se preza ao duelo. Sí, home, sí. Me cago en Dios. Se souperas que é máis listo que a vos. Sí, non do mozo nada. Este mozo nada. Botón. Está un jascal o teléfono agora que vin tú. É o 062. 062. Eso é. Sí, sí. Ven aquí. Ah, un burro tamén. Oh, please, go to my house and pick and max for me. Ah, yeah, okay, thank you very much. Okay, thank you. I, am going to go and get a mask. Ah, okay, very well. I just stand to watch. Okay, don't delay, don't delay because the police is coming. Huh? The police is coming. Sure. I prefer that you be here. Okay. I see you later. Okay. Un que burra, que me morda. polo camiño, tío. Aquela tú eres tan de monte, tan, Mira, tan rústica, non sabes... Non sabes, non sabes tratar con un burro. Tú non sabes o eh, protocolo. Se, se se ve que non eres moi do... se non eh. se ve que eres moi do campo porque non sabes tratar con burro, nin te sabes vestir para vir á aldea. Non Eu sube, esa roupa para ir a Afganistán e a, a Sí. Para vir aquí, mira, andamos normal, vestidos. Ai, Julio, no, aquí dentro de pouco imos ter que andar así tamén, eh? Como? Os fillos de puta que temos no gobierno, isto está para estallar. Hombre, ela... Ises que... Ises... que... isto tiña que vir Franco. Hombre! Un como Franco. Hombre! que aquí non, que o Franco é o vosso, eh? sodes todos millonarios e compren vos gobernos de direitas, no, claro. Pero millonarios, pero millonarios non, home, pero nós traballamos para cobrar, non como a vos. Claro. Eh, vos eh, vivides de nós. Claro, e os cartos danlles aos ricos, aos bancos... No, da, da, a xente como a ti. <laughs> sí. Oiches, porque eu... Eu, eu mentres tú andabas que a escopeta estaba estudiando, non sabes? E agora teño cultura tiveste a maneira de tocarlle os huevos aos outros? Sí, a canto me viches tocarlle os huevos a alguén? Tocaches, tocaches. Sí. Como me viches? é non ves como falas por falar? É mellor como os toques, Julio, que me vai un. Non metemos con nada. Non, que va, vindes aquí a provocar. A, fin... a provocar, é logo como te chamar a logo que a niebla, a niebla que hai e todo eso. Vernos casar, estamos aquí a ti. É logo que estás facendo aquí, provocando. Esperar, provocando, vindes provocar. Non, espera que provocar? Que se vindes provocar, aquí non tendes nada que estar facendo esa tropa contigo, toda. Julio. Están todos contentísimos candedes a tiros por aí nas fincas diles. Tira, non, non que foi facer un recado facer. Mira, non, que non me vou poñer co burro por aí arriesgarme que lle pegue des un tiro, macho. Non pegarlle un tiro se non estamos cazando. No, no, pero está, non estás dicindo que estás desesperando. Hombre, Hombre Ora, ora, ahora, xa estamos aquí non para esperar pola niebla, estamos aquí para divertirte a ti, que metas <laughs> de pues, mira, tú. Despois cojas nas redes sociales. Pues, mira, hombre, claro, descarado, tío. Home. Cada día teñemos máis cariño. Isto aquí ten, ten os días contados. Isto ah, dos uniformes, as radios, os GPS, os traxes de guerrillero, os todoterreno que só aparcan no asfalto e nunca se meten polo monte, todo eso está a, a punto xa. Por eso chimpaste o letreiro lá de San Esteban, non? De ah, que... Eh, tú biches nos, eh. chimpala nos. Tú non, foron os veciños. Tú biches. Foron os veciños. Son os que veñen de fora aquí. Que non de ecologista calcar señales nas carballas. Sí, eh, nas miñas, é eh, lógico que non. Sí, Alá porque non, alá porque non. Que non a podes poñer é eh, tú na miña carballa, pero eu na miña podo. Pero tú xa eres un tal ecologista, colles un pouciño. Claro, pero son carballas para cortar, que están ah, tortas, que non valen. Non valen. É que tú só ves aquí matar animales, non eh? Non se poden cortar. Pouco sabes tú do rural, eh. Escoita, eh? Non se poden cortar. Bueno, para vir así con esa, con esa pinta xa se ve que non. Non se poden cortar as carballas. Ai non, ai non, ai non, non sai que entrecoller. comer ese palillero que hai aí, que hai 40 por metro cuadrado. Eso, para, eso para, para cortarlos hai que pedir permiso, Julio. Bueno, depende, mire, se cortar 3 metros cúbicos ao ano. Non tendes nin puta idea. Pero pedindo permiso. Eh, no, este sí, porque este calla lei pola mão. Ah, este sí, porque... Cuidado a matrícula, eh? Bueno. Ei. Que? Cuidado a matrícula, tú fai o que... Mordeu, mordeu a matrícula. No, no, cuidado. <laughs> Hala, hasta logo, que teñas bo día. Eh. A tarde volvemos, vale? Vale, vale, xa, aquí estarei.